Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, Peace and Security Council has submitted an outstanding report. mudane guddoomiye siriyaal ramaphosa madaxda kale marwooyin iyo mudanayaal guddiga nabadda iyo amnigu waxa ay soo gudbiyeen warbixin aad u wanaagsan waxaan rabaa inaan adkeeyo inay soomaaliya tusaale fiican u tahay in qoryaha la dhigo maxaa yeelay haddii ay xasilooni buuxa hesho waxa ay noqon kartaa xarun dhaqaale oo xooggan oo door muhiima ah ka qaadanaysa horumarka qaaradda marka laga fiiriyo khayraadkeeda goobta istaraatiijiga ah ee ku taallo iyo dadkeeda hal-abuurka ganacsi leh si kastaba ha ahaatee soomaaliya waxay muddo la dagaalamaysay argagixisanimada caalamiga ah iyada oo gacmaha ka xihan xunaqabataynta hubka ee qaramada midoobey ee soomaaliya waxa ay xadidaysaa awooddii aan ku heli lahayn hubka lagama maarmaanka u ah in laga adkaado argagixisada kuwaasi oo qaraxyo guryaha lagu sameeyey la beegsado muwaadiniinta aan waxba galabsan iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay iyadoo ay taasi qayb ka tahay qorshaha kala guurka ee amniga soomaaliya waxaa ka go-aaninay si buuxda mas-uuliyadda amnigeeda ugala wareegta amisom taasina waxay u baahan tahay ciidan qaran oo si fiican u qalabaysan si looga jawaabo halista imaan karta qorshaha kala guurku waxa uu u baahan yahay in la dhimo ciidamada amisom laakiin waxaan u baahannahay qorshe cad oo lagu dhisayo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si ay mas-uuliyadda ugala wareegaan amisom waxaan mar weliba abaal uga haynaa ciidamada amisom sida ay naftooda inoogu hureen dadaalkaasina ma noqon doono hal bacaad lagu lisay qoridhigistu waxa ay mudnaan muhiima u leedahay qaaraddeenna waa inaan samaynaa dadaal kasta si arrintan mudnaanta koowaad loo siiyo heer kasta oo la joogo afrika waa ay qurxuun tahay waxayna leedahay khayraad iyo fursadda ugu weyn ee horumar marka la barbar dhigo qaaradaha kale dhammaantood sidaasi oo ay tahay ma gaari doonno mana xaqiijin doonno inaan si buuxda uga faa'iidaysanno fursaddan afrikaan ahaan haddii aynaan dhigin qoryaha islamarkaana aynu ka shaqayn abuuridda xaaladaha horseedaya horumarka dadkeenna mahadsanidiin dhammaantiin